на любой машине 50 долларов уступают обычно. Ну тут, как бы, если буде торгуватися за більше чек, то может хай не приїжджає. Ну так, да. зразу дядь не каже, как есть без всяких там, а вдруг, без заманушек без ничего Пожалуйста. фаркопы маркопи, глушаки, мушаки, титаны кожа, рожа. все дела Ну, кожи нема. Ну чехли хороші, <laughs> дивіться. Пожалуйста чорноморда. Номера ботні Е9437 ХК. Відзаді. Куди їхати? Вон мій сарай. Відзаді. Ну, торпеда, звісно, є нюанси. Ну, Значит, сегодня у нас е, погодка более-менее плюс мінус нормальна. Дощиків нема. Ну так, робити можу. Що ми з дядь Саней Уже наготовили? Значить, е, дядь Саня вон біля жиги. Зараз покажу вам жигу, яка продається. Сімака, огонь. Бомбарейшн. Значить, е, ми поварили повністю зверху посадочні міста на другій вже стороні. Вон, шевелерки, бачите? Усі. Куди опускати ферму ложить. Ну а тут у нас готове. І наготовили всі ферми, поставили, позатягували, де яка буде стояти. Поставили їх отак поки на брус. Кстати, бруся крепкі перетягували ферми, прям лежали на брусках і хоч би один брус прогнувся чи там тріснув. Взагалі класно. Брус саморези держать ого. І ми їх повністю отак розложили. Усі, деяка. І нам треба автокран і брати їх закидувати наверх. Ну так і будуть будуть ставитися в посадочне місто. А нижню часть вже потім обрізати по факту. Скільки нам треба, ну вона тут чуть туди піде і по факту і нижню частину варити. Ну, а Будемо ставити отак на швелірок, а нижня поки на бок, а потім обріжемо і по центру її обваримо. Ну то вже потім, коли будемо обварювати. Ну, коротше, отак, готуємося к монтажу, якщо погода не підведе, все буде нормально, то будемо закидувати ферми, монтувати ну і продовжувати далі. Оце тільки сьогодні один день нормальна погода. Коротше, отак. Готовимо все. Ну і показую вам жигу, яка продається. Я цю жигу знаю. Це сімерку купляв дядь Саня, коли ми робили, е, строїли ангар з Солоніцевки на катерах. І він в те время її брав. Вона була состояння чуть хуже, це вона покрашена, поварена. Ну, зроблено все. Зараз вам так вкратце. Сань, якого вона года? В техпаспорті глянь, є І це вже вона у нього, виходить, скільки ми вже не робимо, та года два з половиною, да, Сань? Десь два з половиною года вона у Олександра Анатолійовича. Ну давайте так, поки дивиться якого года, я вам так ну покрашена, так більш-менш ну, хорошо покрашена. Все вичищено. І брали ми, він казав, що після перший хазяїн він, да? 84-й. 84-й год. Перший хазяїн ми брали в першого хазяїна. Да, да, да. да. І ось отакі бока. Резина, резина зимня. Зимня нова. Резина зимня нова. Вся на титанах. Тут все чистенько. Дивіться, яка. О, як будто з салона. Що під капотом. На газу. І акумулятор. Новий. Двигатель. Електронно зажигання. Не замерзайка залита, да? да. Тосов. Ну, бачите, ось як внутрянка. Ось він код, хто там буде дивитися, провіряти. От дивіться, дивіться, тут нічого не скривається. Це, Я ж кажу, я її знаю цю машину. Це дядь Саня брав, як ми робили. Він заробив гроші на ангарі і купляв. І оту копійку купляв, що він на ній їздить, і оцю. Також є люк. Ну, люк це вже хазяїн бивший робив. Люк не тече, да, Сань? Ні. Все робота відкривається. Чи не відкривав? Та взагалі відкривається. Відкривається. Титани, резина вся одинакова багажник. Газовий балон розположений тут. А ну бачите, куди не глянеш, все щось новеньке, мінялося, видно, що під ковриком. Треба Саня цю воду витерти, откуда це вона набігла. Щоб там не вжавіло. Запаска. Ось ця сторона, то же саме, титани, резина. Ось така Короба самі дивіться. Ну а ще там теж зроблено, да? Ну так, більш-менш, везде нема такого, що там зроблено. Да, страшного нічого нема. Просто, щоб варити, там нема. Да, це ну зараз ми скажемо. Ось дивіться, тут короба. Ну так все. Е, все більш-менш на мазі. Вон телефон. Ось кому треба телефон. Дядь Санін 099 68 72 413. Олександр Анатолійович. Отак. А, і фаркоп є. Дивіться внутрянки, що. Ручки, бачите які? Ну, внутрішня часть карти, пожалуйста. Е, торпеда. Чехли. На полу новий линолеум. Магнітола. Я акумулятор клемму. А, клеми снять. Та не надо, Сань. Магнітола здорова. Е, AUX, Bluetooth, е, CD, карточка, ну все, що, коротше. Задній ход, ти коли включаєш, висвітлюється. А, і задній ход робить, да? А? І задній ход робить, да? Ну, да. А як включаєш, світиться ззаді, куди їдеш, да? Да, если задняя скорость включить, то смотрите, что делается сзади. Вон, пожалуйста, welcome, добро пожаловать, HDMP5. Ну, то есть и диски, шмиски, все тут есть. Что тут, стрелочка. Ось бачите відео, настройки AUX, аудіо, Bluetooth, ну то есть усе є. Ну зараз просто що надо. Це дядь Санін син мотався. Якесь время я це ставив музику. Дядь Саня не став. Ось внутрі отак. Люк, потолок. Надо виключити, а ну. що-то включив. А, а що виключити? Щоб було радіо, типу тут було написано. Відео. А, відео нема. Ні-ні, виключіть оцю. Bluetooth. О, Ага. а чого ж воно не включ? Сейчас. Не Включається? Ні, ну це ж, мабуть, зажигання должно бути включено. Це. А, ну да. Бачите, дядь Саня не знає це. Дядь Саня мало і мотався. О, О, від ззаді. куди їхати? Вон мій сарай. вид сзади. Ну, торпеда, конечно, есть нюансы. Ну, год, уже ж не 2022. Стойки. Ну, поделано поварено, видно, сразу я показую, як стойки э, варені. Ну, понятно, что машина не свежак ну така ще и ничего Ось сзади Коврики, моврики, шмоврики, вон Яйца які сзади динамики. А гепа хорошо, Сань? А я, не помню. Ну, ну, да, я Саня не ну, син. На ній їздив, оце він ставив. Це дядь Саня для сина і брав її тоді. Ну, малий так трохи їздив, а зараз немає, уїхав. Десь робить галаси то. І дядь Саня каже, буду продавати. У нього є копійка їздить, ну йому то не треба внешній вид. Йому копійка подобається, він на ній мотається на роботу. А це так, може кому треба. А ну Саня, відкрий капот, я ще з цієї сторони. Амортизатор. Он новий бензонасос. Ну, фільтра то таке, сигналізація. Ну, все нове. Ну так, да, все він ну, этот, ставив більш-менш таке старався. Ну, понятно, що газове, і е, електронне зажигання, двигатель який тут, тут же десь 0,3 чи що? Ну да. Троєчний, да? Ну, мабуть, троєчний. А, ні, 20, ні, це головка 21.11, а сам этот Двигатель вроде бы троечный. Внутрі написано. 0,3. Ну, все ось отак. Не йде по двигателю, потоків нема, он кришка передня. Потьоків нема, ну все. Я кажу, що він на ній багато не їздив. Ну, тобто, кого заінтересується, вам треба дзвонити дядь Сані, балакати, зустрічатися і самому дивитися. Це ми так візуально показали, примірно. Зеркала дивіться, які модні заднього виду. А ці поворотники роблять на зеркалах? Та роблять. А роблять, мигає, так? Да? Ну ось отак усе. А яка ціна? Що по ціні? 1400. 1400 Долларов. условних єдиниць. Ну, американських. 1400. І він їздить по довірка зроблена, да? генералку ти робив. довіреність. От першого хазяїна. Перший хазяїн в Харкові. Ну це не дорого. Щоб довести до такого состояння, треба е, намного більше грошей вложити, щоб е, <laughs> щоб вийшло. Ну так, да, тут куди не глянь, воно ж все нове. Це ж дядь Саня каже, як є. Я знаю, вони скільки, я знаю, щось підкупляли, підкупляли на неї, потихеньку робили її. Не так, що зразу, а постепенно, постепенно. Уже це третій год вона у вас, так? Да? третій год, як ми не робимо. Хазяїн живе в Харкові, там недалеко від нових домов. Ну, виходить, біля аквапарк джунглі, да, там рядом. Да, да, да. Ну там, коротше, в тому районі. Хазяїна звати, наскільки я пам'ятаю, Ігор, да? Ну, Ігор, вроді би. І тоді довірку ми зробили. Ну, типа вони перші, що можна по довірці зняти і поставити на себе. Ну так вони і не знімали, на себе не ставили. Короче, кому надо, треба, така в дядь Сані Жига. Чорна морда. Номера ботні Е9437 ХК. Ну вот. Показую, як є усе. Ну а там, конечно, каждый должен приїхати, кого заінтересувало, і подивитися. Зараз навіть внизу покажу. І подивитися, що і як ну, понравиться, не понравиться. Бо це внешній осмотр це одне, а хто там недалеко. Знаходимося ми в Харківській області в Новій Водолаї. Ну, дзвоніть все з дядь Саню, состиковуйтесь, договарюйтесь, я там знаю, торгуйтеся. Ну я понятно, я знаю, що він її продає вже давненько, він мені казав. Я сказав ціну. Е, то нижче не, не можу. Я можу вище підняти, а нижче не Ну нижче не буде. буде дома просто. А, торга не буде. Тисячу, тому що вложено 2000 доларів, а продається за 1400. Ага. Те саме, то... Ну так, да, просто вони вкладували ну, довге время. Ну, а це треба просто гроші вирішив продати. Свої в нього плани. Коротше, 1400 без торгу. Правильно, Сань? Mm. Да. Вложено, ну, ну ви самі бачите по состоянию. Вот ну, на любой машине 50 долларов уступают обычно. Ну тут, как бы, если буде торгуватися за більше чек, то може хай і не приїжджає. Ну так, да. зразу дядь не каже, як є, без всяких там, а вдруг, без заманушок, без нічого. І газ, і бензин, все працює, так, да, Сань? Ні, не там, там не. Там закрито. А, там на кнопочці закрито. Ось водительське місто. Вон карты. лінолеум, ну коврик виходить внизу новий. Не знаю, що там по шумки. Ось пульт на магнітову на рулю. Саму магнітову показував бар. Ну, чехли не затерті, новенькі, свіженькі. Так що прошу любити і жалувати. Кому треба, хто ще з головою розуміє, може тут що і треба кудись руку приложити. Ну по двигателю там все е, чики-піки, так? Да? Ну так. Да. А е, коробка п'ятиступка, Сань? Ні, коробка чотирьохступка. Чотирьохступка. Е, мост не годить, так? Да? Ми міняли редуктор, так що зараз нормально. Ага, Мост міняли редуктор. Бо я як вони брали, трошки так підвивав, але ну, вони поміняли редуктор. Ну, коротше, ось розказуємо, як є, без всяких там ну, скритих. Ну, коробку, звісно, краще б на неї поставити п'ятиступку. Я, Якщо машина залишилася у нас, я б собі рано или поздно поставил пятиступку, потому что для этой машины лучше ну, скорость. Ну, она, да, лучше йде, менше їсть. Ну, да. ну конечно, да. Ну, п'ятиступка зараз 2500 тисячі гривень, да? Ну, да. Ну, да, я дивився в інтернеті. Ну, коротше, друзі, така ось машинка. Непогана, не гнила, ну, зроблена. Кому треба, 1400 у кого є, і е, бере як гривню, так і доларом. Я правильно сказав? Так. Да. Так що у кого там нема долара, можете гривні з яйця розчитати. Ось така жига. О, апарат аж. Дивиться страшно, як наче бандюки якісь. На фоні зеленого сарая. Цвет темно темно синий Ну така навіть якщо так уже темніє, то кажеться аж чорна, як наче. Ну а так, друзі, показали машину, яку продає, показали, що ми зараз робимо. Готовимося к монтажу. Зараз хочемо убирати оцей брус в сторону, бо для заїзду крана. І перенесемо брус, що подобно подавати наверх. Ну, коротше, отак. Отакі у нас, друзі, порожулі. Так що всім спасибо за внимание. Кому надо, телефон є, продиктували, показали, ціну сказали, год сказали, все. Кому треба, приїжджайте, дивіться, поїдете з дясані, зробите передовірку, знімете з учета, поставите на себе і катайте. Страховка є? Ні, страховку ми, ми, ми ж не їздили. Страховка, ну вона була просто, ну вже вийшов срок, страховки нема. Ну тобто по-любому, якщо знімати з учета, ставити на себе, то треба і страховку робити на себе. Отак. Отак. Отакої. Вот такой. Пожалуйста. Фаркопы, маркопи, глушаки, мушаки, титаны, кожа, рожа. Всі дела. Ну, кожи нема. Ну чехли хороші. дивите. Пожалуйста. Дзвоніть. Бо машина одна, а вас багато. Виставиш магарич, як продаж. Сань. Ну, постараюся. дивіться. Усі бачили, що обіцяв дядь Саня. Я тоді скажу, як продав, то скажу, виставив чи ні. А? І амортизатори задні міняні, да? А? Амортизатори задні Я нормальні. не знаю, це вже буде з ним балакати. І з Богданом, да? Так, так, так. Угу. що всі вопроси до Богдана, тому що я. <clears throat> Ну так, дядь Саня, я пам'ятаю, що вони там красили, варили, а оці вже тонкості, оці титани, чехли, магнітола, це вже в нього син робив Богдан. Їздив трошки на ній. Ну, коротше, так. Так що всім спасибо за внимание і всім до свидання, да, Сань? Всього хорошого. Да. Пока, друзі. Дзвоніть кому треба, Номер продиктували.